pia kuna jengo moja ilikuwa kama mandhari. Kuna bwana mmoja alizidi kuendelea kufanya ibada hapa akiwa na gurudevu huyu, yani mtaram, akachukua kitu kama naksha, kisha akampatia alimwambia hii ni nguvu, yani shakti, nguvu ni nguvu ambayo inatafutwa na watu wengi sana kwa sababu umekuwa na matatizo mengi sana bwana mdogo leo naamua kuweza kukupatia moja kati ya nguvu hii itakayoweza kukulinda katika maisha yako naamini unapokuja katika kufanya maombi basi mungu anakuwa pamoja na wewe na kuweza kukusaidia kwa hiyo kutokana na wale maadui ambao wanazidi kuendelea kufuatilia maisha yako nimelazimika kuweza kupatia moja kati ya nguvu hii itakayoweza kupata kukulinda wewe ili asitokee kiumbe yote iliyokuweza kukuzulu. Hii ni moja kati ya ulinzi mkubwa mno. Usiogope kwenda sehemu yote ile, usiogope kufanya chochote kile. Sasa mimi nakutakia safari njema huko uendapo. Akampewa moja kati ya kidubwana hicho. Mzee ilibidi anza kutililika mbio mbaya kwa ajili ya kuhitaji kuweza kuelekea maskani. Tayari kashapewa shakti, yani nguvu ambayo inaweza kumlinda yeye katika mambo kibao. Lakini wakati anapita katika moja meno haya, meno fulani huko katikati ya msitu, kulikuwa kuna kisima kimoja, alafu pale kuna jamaa akamweka Mungu wake pale. Kwa hiyo anazidi kupiga maombi akimuomba Mungu amsaidie. Huyu jamaa anaonekana kuwa ni hatari kwa sababu ana mabodyguard kibao ambao walizidi kumzunguka, lakini pia ana nguvu fulani hivi ya kishirikina, yani nguvu ya kimiujiza. Ah, anazidi kuendelea kumwomba akimwambia kwamba wewe ni kiumbe ambao uliweza kujaliwa na nguvu kutoka kwa Brahma, ah, wewe pekee tu ndio unaweza ukanisaidia mimi maisha yangu Nahitaji nguvu, nahitaji niwe mtawala katika dunia hii, nifanye chochote ambacho nahitaji. Na kuomba Shakti Guru, yani guru mwenye nguvu au Mungu mwenye nguvu, anazidi kumwomba, anaamini yeye ndiye kila kitu katika maisha yake. Huyu hapa jamaa, naam, akiwa katika maeneo akahisi kitu. Nimekwambia ni kiumbe wa ajabu, yani kamuona huyu hapa jamaa anachungulia kutokana na nguvu alizokuwa nazo. Pale pale jamaa akatubiwa bonge ya silaha moja hii hapa matata sana dadek. Cheki inavyozunguka. Afanyeje sasa? Akicheza kule amekwisha. Hapo sasa. Do. Inabidi atoke mbio. Hii hapo inamfuata. Mama we. <laughs> Piga pale kwenye mti. Da. Jamaa ikabidi atilike mbio mbaya. Alisonta tu bosi Vijana ikabidi wamfuate kijana huyu kwa ajili ya kuhitaji kumkamata. Mzee Mbaba anatoka mbio mbaya, mamchizi wakadiri naye, wanahitaji wamkamate kwa ajili ya kumfanyia mbaya. Ibana, chuma inazidi kupendeza, inaitwa Shakti Dori, nguvu ya mdori. Mambo yanazidi kuwa poa sana. Hii ni 2020 mzee Baba, hakuna kulala, tunawasha kama hivi. Jamaa anatilika mbio mbaya wale mamchizi wanazidi kumfuata kwa nyuma, wakihitaji kumnasa. Rai anacheki barabara hapa, sasa atapitia wapi? Kuna gari wakati huko linakuja, akaona kudadadeki, yani hapa pangoje, nalilia timing ili gari cheki jamaa pale pale, wakati gari limefika, jamaa kajirusha na mai hapa mpaka juu ya gari kudadadeki, jamaa wamefika na falasi zao, mchizi yule pale anazidi kusepa kisha kazama zake ndani ya bodi la gari na hiyo kuna mabox kibao hapa ndani wale mamchizi wanakuja akona wapi mkinikamata nye mnaweza mkachukua jukumu la kuweza kukamata moja kati ya nguvu yangu ile shati akaichukua hii hapa ni kama naksha hatari akaipachika katika kimdoli kimoja na kisha akafunika ile boksi akajua atafuatilia hili gari baadaye aliluka jamaa akaingia katika msitu lakini mamchizi umeshafika, hana janja, hana pa kwenda. Yakavuta zile silaha za maajabu. Afanye nini jamaa? Katupiwa zile silaha za moto. Hizi hapa mzee, ni shida, cheki zinavyobadilika. Walimsambaratisha vibaya sana, vibaya mno, noma. Inaitwa Shakti Dor bonge mashine moja matata sana tunakuja katika upande wa pili ni katika jengo fulani hivi yani la kifalme kama ambavyo unazidi kulitazama watu mbalimbali leo kwa wanakuja hapa Congratulations, Mr. Dhanraj. anaambia ongela sana Darshan Laj karibuni ಇವ್ರದ್ದು ಈ ಐದಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಬೇಕಾಗೋಯ್ತು ಅಂದಾಗೆ ಮದುಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು anasema bwana hapa kuna sherehe ya reka kueleka anahitajika kuweza kuolewa ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು jamani karibuni ನೀವು bani ಕೂತ್- karibuni basi mkae asante wageni mbalimbali wanakuja kwa kuna binti anaitwa reka ambapo leo ana, anataraji kuweza kukamilisha pingu za maisha ಅಮ್ಮ mama ವಿಷ್ಣು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ vishnumi sijamuona kwani vishnu yuko wapi ಅಲ್ಲೇ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿ atakuwa yuko ndani kule labda anajiandaa ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ina maana mpaka sasa hivi bwana harusi atakuwa yuko ndani anajiandaa makubwa. Wageni wameshafika, basi ngoje mimi nikawatazame. Nakuja sasa hivi. Kuna mtu mmoja anawasha kile kinjiti cha kibiliti pale. Huyu ndiye anaitwa Vishnu na huyu pembeni yake anaitwa Reka. Hawa ndiye wanandoa wawili ambao wanataraji kukamilisha pingu za maisha, lakini wapo katika ibada maalum sana siku ya leo. Tabasamu la mlembo bwana da jamaa alipokea kimahaba niue ಅಕ್ಕನ ಫೋಟೋ ಹೇಗ್ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಆಗಿದೆ anasema hakika picha hii ni mzuri sana lakini picha ambayo unaonekana kuiomba pale mbele huyu ni bibie ambaye inavyoonekana kwamba tayari kashapoteza maisha kwa sababu kavalishwa ua ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ vishnu anasema kwamba huyu ndiye alikuwa kila kitu ರೇಖಾ leka vishnu ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ tunasubiri jamani kule nje ಎರಡ್ ನಿಮಿಷ basi haina tatizo ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ waambie kwamba tunamalizia ibada kidogo tunakuja lakini picha hii imekiwa mpaka sinduli ina maana ni mke wa bwana huyu vishnu ambaye inaonekana kwamba tayari ishapoteza maisha kwa muda mrefu wakati huu vishnu anatoka lekaa akabaki pale kwa hiyo ni mke mwenza huyu alizidi kupiga ibada wakati huo mama anakuja akiwa na ndugu wa, wa leka yupo katika ibada ದೀಪ ವಿಷ್ಣುನ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಲ ರೇಖಾ dipa pamoja na vishnu walishachana kwa sababu tayari dipa alishapoteza maisha ಶಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಫೋಟೋಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅಲಂಕಾರ sasa mtu mwenyewe ishakufa picha yake ya nini we dada acha vitu vya ajabu bwana huyu ndiye dipa anazidi kupiga ibada lakini leka katabasamu kidogo na alisema ಶತ್ರುಗಳು ಸತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ hii ni ibada ya sanif tu ದೀಪ ವಿಷ್ಣು ಪಾಸ್ಟ್ dipa na vishnu ಇದ್ರು ನಾನು walishapote- walishachana ಫಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ದೀಪ ಅಲ್ಲ maisha ya vishnu hayako mikononi kwa dipa maisha ya vishnu yapo katika mikono yangu kuanzia leo Hmm. kapuliza ile tambi Ina maana anamchukia Dipa, alafu anajifanya eti anampenda kudadadek. Huyu ni mama wa, wa Leka na huyu ni ndugu wa Leka, wanamwangalia Dipa aliyekuwa mke wa Vishnu. Basi ikabidi Reka aende kule ukumbini. Sasa anakutana na baba watoto mtarajiwa do kampa mkono mzee mbaba kakachukua mkono wa bibi mtarajiwa, wanapita zao mbele huko, mambo anazidi kuwa guda eh? Safi sana. Wakati watoto wawili wanapita hapa, huyu mtoto mmoja anaitwa Anania na huyu mwingine anaitwa Loit, lakini huyu jamaa ana mtoto Vishnu. Sasa mtoto wake amuoni, ilibidi achomoe mkono pwachu kwa biarusi. Cheki mambo hayo anampenda sana mtoto wake Sanville. Sanville. Mtoto ndo Sanville. Uh, uh, ngoni kamtazame a ah, a ah. Naenda kumtazama mwenyewe. Hatari.